Ese micro no sé cómo se funciona. El mismo, ¿no? Ah, ah. ¿Qué? ¿Listo, Aldo? Sí, sí, sí. Siempre estoy de vuelta como el señor de las nieves. Si estoy en esto negro es porque tú no puedes. Rapean ilusos pensando que la mueven. Yo escucho su mierda y solo pienso está bien leve. No sé qué estarás pensando tú. Suelto, en el mic tácticas, movimientos de kung fu. Vuelo tan alto, cierto y mito como un ufo, no corro peligro. Conozco al enemigo como, en el Sun Tzu, como a mi mismo socio. La sabiduría no es todo, constantes cambios como Confucio. Me eduqué con los naris viviendo, green No puedes copiar mi shit, enano, es demasiado, confuso para ti. No los escucho y vi como cambiaron miles de veces los estilos, los pussies de mi city. Sin, querer role model como Shady, muchachos. Ustedes saben. mi... Pulp Fiction, bitch. Yeah. Fuck it, fuck it, ah. fuck it. Ah. Yeah. Yeah, yeah. Carnal Packwell en los controles.